Bravo! Thank you. did it all for love oh. Corri, corri. Ah! Bravo! batte, 70 metri più avanti. Vivo vai, vivo vai, vivo vai! Vai dopo! Ma no! Ma no!